Hola a todos, eh, bienvenidos a, la sesión de lectura de las letras galegas de Luis de Fantete. Este terciño está escrito en Chivai, que xa poden significar montón de cosas. Oye, presentamos mi festival, Lolo hazme en bicicleta. Un libro escrito por Carlos Casares, ilustrado por Manuel. quería ser bo, e se cedo. Coitouse na cociña e puxouse a preparar o almorzo. Como ainda era moi pequeno, sabía pouco, colleu unha pota e foi botando dentro dela. Cuque, farín, pelada, carón, para, de, fran e sal. Despois, levaron os seus pais, que levaron un desgusto enorme polos tropichos. ano ao pobre Lolo, en vez da bicicleta que pedira, os reis botáronlle carbón. O da bicicleta era unha bella ilusión. Lolo non entendía como o seu pai que tiña unha bicicleta magnífica andaba tan mal e caía tantas veces. En menos dunha semana rachara tres pantalóns

verdade é que Lolo xa probara en segredo a bicicleta do seu pai no garaxe. Puxérase por riba dela, arrimado, a unha parede para non caer e facía ruido ca boca como se estuvese guiando. Pero un día decidiu soltarse, meteu a perna por debaixo da barra e arrincou. camiñas, cangazos, caixas de ferramenta, gaiolas de pasaros e unha cama bella. pensou no muro, que non se vía desde a casa, aínda que era demasiado estreito para andar por riba desde na bicicleta. A pesar de todo, Lolo estaba decidido. O peor foi subir a bicicleta ata o alto, pois pensaba moitísimo. Acordouse de que as formigas son capaces de levar as cosas un peso superior ao do seu propio corpo, e pensou que él, que era un neno, non podía ser menos que unha formiga. acordó que o mellor era mirar para diante. De xeito que colocou a bicicleta, meteu a perna por debaixo da barra e deu pedal. De pronto sentiu que só quería correr e púxose a correr a unha velocidade terrorífica. Ao chegar ao remate do muro chegou unha pegou unha freada perfecta e con un salto limpio deu a volta e meteuse a correr en dirección contraria. Estivo correndo daquela amarilla durante case unha hora.

chegar, quedaron paralizados. Ver aquel mocoso correndo polo alto do muro, daquela maneira entolecida, pegando aquelas freadas a 11 centímetros do final cumprir. A cada paso, o pai Israel pedíndolle que baixara a cabeza para que a nai non o vise desde a ventada cociña. Aquel día, durante o xantar, o pai dixo a Lolo que, en vez de correr polo alto do muro, podía andar polo camiño da horta. leite. Despois abriu a neveira e sacou unha carmelada, manteiga e zume de laranja. Tamén preparou café. Cando tivo todo disposto, puxa a mesa e chamou os seus pais, que ainda estaban na cama. Almorzaron os tres xuntos e pasaron un día moi alegre. Aquel ano a Lolo o rei dotaronlle unha bicicleta,